keçərək öz canından Şəhidlərin qisasını aldın, fəda eylədin can Qarın uğrunda döyüşdün, tökərək qanından Adın qaldı dildə qəhrəman Bayraq oldu qara libasın Şəhidlərin qiyafət Sən eylədin can Ruhdan Gracias, amor. Düşmənləri məhv elədim, keçərək öz canından Şəhidlərin qisasını aldın, fəda elədin can Torpağın uğrunda döyüşdün, tökərək qanını Aldı dildə qəhrəman Şəhidin böyyağa Torpağın uğrunda döyüşdün Tökərək qanından Adın qaldı dildə qəhrəman Şəhidin böyyağa Bayraq oldu qara libasın Can şəhidin böyyağa Sən eylədin canını qurban Şəhidin böyyağa Bayraq oldu qara libasım Can şəhidim göyyağa Sən eylədin canını qurban Şəhidim göyyağa O Təşimov, mübarizin sən almışsan qisasını Dağda dağda qabağa gedib Düşmənin